Hola. Hola. Eh, <laughs> hola otra vez. Hola otra vez. Igual deberíamos presentarnos porque la otra vez no nos presentamos y es para... Yo Hola, ¿eh? soy Hola, soy Ayu. Y, es Ayu. <laughs> y es Gege. Y vamos a hacer una sesión de fotos de Ladybug y Chanoa. Shanoa. Shanoa. Ya. Chenoa. Chenoa. ¿Qué? Y otra vez estamos con Marty Takushi que las pobres están soportándonos mucho. Hola nos quieren. Dokis. Dokis. Hemos venido un metro como así, vestidos de normal. Bueno, normal. Bueno, normal con el traje debajo. Pero en realidad no nos han mirado demasiado extraño, ni había niños. Ni... señores ¡Ah, ¿a dónde vais? <laughs> teníamos, teníamos miedo de encontrarnos con algún colegio que acabara de salir y todas las niñas. ¡Ah, Ladybug y el zorro! ¡El zorro! El zorro. Porque ayer le llamaron el zorro, es como. Muy bonito. El zorro. Tatis y tienen los, bichitos de, de Zootopia y son ellas. ¡Fotos, Hola, estamos en el Lu Lu ah, Louvre. Eh. es Japón y es Francia a la vez. <laughs> ¿Ja Francia? Fra, frapón. fragancia. Frapón. Es Francia y Japón. Frapón. No, pero no vamos a hacer las fotos aquí porque... ¡Luces! Porque la luz, hay mucha esplanada y hay mucha luz y hemos encontrado un sitio más bonito, pero queríamos dejar constancia de que existía este triángulo. Luego salgo yo detrás. Estás, está grabando. Puedes salir tu culo. Haz cosas con el palo. Que eso luego va a salir en el vídeo. ¿Esto es para tus fans? Ah. 啊！阿拉，你来不哇？伊ちゃん、伊ちゃん哇，伊ちゃん哇。 se fue. No, ahora no está. Vale, ahora sí. No ah, ahora se de mi vida. Es igual que el opening de la ¿verdad? ¿No habéis Se lo dije y me llamó loca. El pequeño gatito para camuflarse con el entorno. Pequeño gatito 1, pequeño gatito 2. Oye, pues ya que estoy me... <laughs> me arreglo la peluca. ¿Podemos ver una preview de las...? Sí. ¿Cuáles quieres? Pues no sé por qué no se enfoca. Muy bien. Todas bellas. Ayu siendo bella. ¡Uy! Qué hermoso todo. ha habido mamoneo. ¡Mamoneo! Hay mucha luz, poca luz. Cola. Pues, pues nada. Ah, ah, que está, grabando. Soy, soy chatabuela, abuela Noir. Abuela Noir. Porque me estoy congelando. Y, nada. ¡Mira mi dedo! Tu dedo que te has herido, tu dedo. Mi dedo. Cosplay. Sed cosplayers, ya veréis qué divertido. Sí, ¿eh? Sí, ha sido muy guay. Son como las 10. No nos hemos enterado de que es tan tarde. Es que como se hace de noche... De noche tarde. De noche muy tarde, de noche muy, De noche muy de noche. Y nos hemos perdido de la vida y hemos hecho muchas fotos, han salido muy guays, sí. pero es muy tarde. Y me he pintado los labios de negro pero no hay vídeos de eso, hay vídeos de mis labios negros. te, he grabado pintándote. Mm. Ya lo veréis las fotos las subiremos tanto al ah, Patreon, primero en Patreon, sí. Y luego a la página de Takushi, Takushi ah. Photography, Takushi, ¿dónde está Takushi? Takushi. Ah, ahí está, por ahí. Que, que Takushi es muy baja y nos ha hecho muchas fotos. Y Takushi, la, la, amamos. Te queremos, Takushi. Es, genial. Y nada, que gracias por ver esta chorrea. Esta chorrea. es eh, sí. Amia. Amia. Adiós.